Привет всем! Мы находимся на пороге Светочниковской школы. Наша школа носит имя полного кавалера славы Николая Алексеевича Сухих. В 2015 году на здании школы была установлена мемориальная доска. Давайте заглянем в удивительный школьный мир. Ежедневно выполняем школьную зарядку. Давайте присоединимся. симфонии. Здесь мы проводим школьные мероприятия. Также у нас есть парк героев. Когда-то за такой партой обучался Николай Алексеевич Стихих. У нас в школе есть стенды с полезной информацией. Ароматный запах манит нас сюда. Это наша столовая. Наша столовая готовит вкусно, Оставайтесь 8 ребят. Приготовили ли сегодня вкусно? Ребята, вкусно? Да! да! Видимо, насытый желудок и голова хорошо работает. Это кабинет начальных классов. Это царство малышей. Они шустрые и любознательные. Они готовы открыть для себя новые знания. Сейчас вы увидите самое любимое место школьников – это спортивный зал. Здесь мы проводим э, э спортивные мероприятия и уроки физкультуры. Мы находимся в кабинете географии и биологии. Наши ребята до сих пор спорят про сложение человека. И какая же биология без скелета? В наше время ценится умение делать что-то своими руками. И наши ребята этому учатся. Ваня, скажи, чем ты сейчас занимаешься в данный момент? Какие у тебя есть свои работы? Я выпиливал рыбки из лобтика, выпиливал рыбки. Сделал лопатки. Вот. И сделал еще картину из проволоки. В кабинетах нашей школы есть э, хорошая мебель, современная техника. на традиция. Каждый выпускной класс дарит картину школе на память. На каждой картине э, есть фотография. Это бывшие выпускные классы. Мы находимся в библиотеке. Здесь ребята работают с словарями и читают художественную литературу. 23 февраля ребята подготовили книжную инсталляцию. Мы провели экскурсию по школе. Надеюсь, вам было очень интересно. Мы всегда рады встретить вас у себя в гостях. До встречи!